tutanakoresheje amazina y'abantu runaka na runaka reka nkubwire ri ni ukuri ba gahini baracyari mu isi mm-hmm. ariko na ba beri baracyahari bananiya na safira mu rugendo uzahura nabo ariko nanone kandi ba meshake saduraka na bedenego abo nabo barahari bagikomeje urugendo bagifite guhamya bagifite kwizera imana bagitegereje imana tubabona mu ishusho y'abantu ariko barimo umwuka wa gahini cyangwa barimo umwuka wa ananiya na safira eri urashaka abo bantu bazakora ibituma ukomeza urugendo mm. rega abantu ntibamenye ko umunsi satani yamanukiye isi imana yaravuze ngo “wasiwe we ugushije ishyano eh. nta muntu n'umwe uri inzira y'undi bibiri iratubwira ngo yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nawe uzajya kwa data atari we umujyanye mama wawe cyangwa papa wawe yaguhinduka isaha iyo ari yo yose mm. ariko inzira imana itwereka ikoresheje bibiliya nivuga ngo yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo iyo niyo nzira yonyine tukwiye gutumbira tugaragaramo neza kandi tugakomeza urugendo mm. niba ubona umushumba wawe bitameze neza genda umusange umuhugure harega mm. umuntu ashobora kugutenga ariko imana itagutenze nta kibazo ndabwira ngo iki ni igihe cyo gukizwa neza ntabwo ari igihe cyo kujya mu ntambara zo mu isi ngo abantu bahangane ubundi gusaba imbabazi kandi uzisabye uzisabwe nawe akazitanga nicyo cya mbere aciye bugufi n'undi ashobora guca bugufi birashoboka ko ari ujyana uwo nguwo mu buyobozi yaca bugufi n'uwo bashaka kujyanayo agaca bugufi burya guca bugufi abantu bagasabana imbabazi ni ibintu bihosha uburakari kandi nyuma y'imbabazi nta rubanza ruba ruhari reka nsuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe aho uherereye hose ku isi yaba muri afurika mu rwanda by'umwihariko aziya amerika ndetse n'uburayi reka nkwifuriza ibihe byiza niba rero utamerewe neza ihangane wizere kirisito umwami n'umukiza ndabizi neza ko ari bukubera ingabo igutsindishiriza mu bibazo byawe rero ndagira ngo usabe niba utarakoze sabusikarayibu kora sabusikarayibu kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi uko ikiganiro gisohotse kikugereho gatanu kuri gatanu murabona kuri kamera zacu rero twongeye gusura wa mubyeyi kerere muramuzi abakunda kuza gusura ino shano ariko reka atangire yivuga mu mazina ye yombi anadusengera imana dutangira ikiganiro cyacu mu rwego rwo kugira ngo tuze kuza ku bana twese tuziranye kare turakwakiriye ndabashuhuje amahoro y'imana abane namwe mm. narimbakumbuye ariko ndavuze ngo imana ibahe umugisha abankunda nanjye ndabakunda kandi n'abatankunda nabo ndabakunda ku ijambo ry'imana ridutegeka kubana n'abantu bose amahoro mm. amazina nitwa amahoro marie claire ndi mama mfite abana babiri n'abandi ndera tubana imana yatugize umuryango mugari kandi w'abana b'imana turashima imana reka rero dutangire dusenga uri imana ishoboye byose urera kandi urakiranuka ubera hose icyarimwe iyo uvuze birabategeka bigakomera uri uwa mbere ntakubanjirije uri arufa na omega itangiriro ukaba iherezo ndagushimye ko wabanye natwe icyubahiro n’ikibi cyawe tugiye gukora ikiganiro kibemo duhe kuvuga ukuri wigaragaze muri byose kandi udushoboze kuganira neza kandi abazumva iki kiganiro kizabagirira umumaro hari abo bitameze neza hari abadafite akazi hari abarwayi ibibazo bitandukanye abo bose ubakomeze kandi ubahe ko kubereka ko uyu munsi nubwo bimeze nabi ariko ejo byamera neza kuko ijambo ryari riratubwira ngo hari kurira kwararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga bigusabye neza ko ubyumvise mu izina rya yesu amen sikere urakoze cyane rero gutangira dusengera imana kugira ah, tuze kuza kuganira ibiganiro birimo burya umwuka w'imana burya bibiliya ivuga ko abayoborwa n'umwuka w'imana ari bo bana b'imana uyu munsi rero natwe dutangiye twiragiza imana kugira ibintu byose turi buze kuza gukora n'ibyo turi buze kuza kuvuga bize kuza kugenda neza tudatinze rero uno munsi ndashaka ko tuganira ku ngingo zitarenze ebyiri ah, imyitwarire y'abakozi b'imana ndetse n'uko bakagombye kwitwara hari byinshi tubona nk'abantu ah, badakijijwe ku rundi ruhande bikabaca intege ariko uno munsi turashaka kuza kuvuga ngo niki kiri buze kuza gukorwa ese ababikora baraza kuza gukora iki cyangwa turaza kuza gukora iki ngo barekere gukora ibyo bintu bitajyanye bitajyanye n'igihe twavuga ko bitajyanye n'igihe murakoze arega buriya ikintu tugomba kumenya ku bagenzi bagiye mu gihugu cyo mu ijoro ijambo ry'imana iratubwira ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara kandi iyo umuntu akiri mu ntambara aba akomeje kwambara umwambaro w'urugamba kuko intambara iba itari yarangira mm. Nagiye rero nta kimwe nta n'umunsi n'umwe tuzaba mu isi ngo tubeho mu buzima butari mu intambara mm. rero nabwira umukirisitu ngo nakomere kandi akomeze urugendo tuzahura n'ibiduca intege uzahura n'ibikubuza gukomeza urugendo ariko uzakomeze uzahura n'ibigeragezo n'intambara zitandukanye mu buryo bwose ariko ntuzahagarare ahubwo nakubwira ngo uzakomeze hanyuma wari uvuze ngo bamwe na bamwe ntabwo babyitwayemo neza ariko kuba umwe atabyitwayemo neza ntabwo bivuga ko we utabyitwaramo neza kuko hmm. iyo dusomye bibiliya bibiliya itwereka ko hari abantu bagiye bitwara neza mu by'uyu murimo n'ubundi hari n'abandi batagiye bitwara neza mm. urugero ku bitwaye neza iyo dusomye iyo dusomye eh, ijambo ry'imana dusanga abagabo batatu bubashye imana saduraka meshake na bedenego aba bagabo bubashye imana bahamya imana ku rugero bageze aho bababwira ngo ni mutubararire ikigirwamana ngo turabashyira mu itanura rya umuriro mm. ah, uzashaka kubisoma neza azarebe muri daniel niho biri ariko aba bagabo kubera ko bari barubashye imana baranahamya barangije baravuga ngo ntabwo dushobora kubararira ikigirwamana barababwira ati imana yacu naho yadukiza naho itadukiza nta mpamvu n'imwe yo kubararira ikigirwamana hmm. bari bababwiye ati mbese nitubajugunya muri uyu muriro iyo mana yanyu irashobora kubakiza ariko aba bagabo bahagarara mu mwanya umwe barababwira ati imana nawe yadukiza nawe itadukiza kandi kuri finari twarabibonye nk'iyo ukomeje gusoma usanga uburyo aba bagabo imana yabakijije murabizi ko babajugunye mu muriro umuriro ugurumana itanura ry'umuriro rigurumana ariko bajya kureba bagasangamo wa kane ufite ishusho y'umwana w'intama bagasanga n'umwana w'imana ari kumwe hanyuma umwami agahera ko agakizwa akavuga ati nta yindi mana dukwiye gukorera uretse iya mishake saduraka na bedenego navuga ngo rero abo ni bamwe mu bakoze neza kandi bahamije imana ariko hari n'abandi dusanga muri bibiriya bitagenze neza nk'umugabo bita ananiya na safira ananiya na safira ni umugabo n'umugore babashije gutanga amaturo atuzuye bagabanyijeho ariko umwe yikubita hasi kuko iyo wabeshyaga icyo gihe wikubitaga hasi noneho n'umugore kubera bari bagambanye kubeshya nawe arabeshya bigenda gutyo tukongera tukabona abandi bitagenze neza uwo bita gahini na beri baravukanaga ariko noneho gahini kubwo kugirira ishyari umuvandimwe we ngo aratura amatura imana ikayishimira biviramo gahini kwiyahura bimuviramo mbese navuga bimuviramo ibintu bitari byiza urupfu mm-hmm. rutari rwiza rurimo no kurimbuka rero ni ukuvuga ngo iyi si ya none turimo tutanakoresheje amazina y'abantu runaka na runaka reka nkubwire ri ni ukuri ba gahini baracyari mu isi mm. ariko na ba beri baracyahari bananiya na safira mu rugendo uzahura nabo ariko nanone kandi ba meshake saduraka na bedenego abo nabo barahari bagikomeje urugendo bagifite guhamya bagifite kwizera imana bagitegereje imana rero njyewe numva numva abantu bakomeje urugendo batagakwiye gukerezwa n'abo bantu wari urimo uvuga ngo bagenda babyica abo ngabo bo bazabaho kugeza itorero rya kirisitu rizamutse tuvuye mu isi kuko aho ngaho nibwo tuzatugeze tugeze ahatakira intambara tuzaba tuvuye mu isi nyine ntabwo tuzaba tugifashe igihe mu ntambara ariko mu gihe tugifashe igihe mu ntambara tugomba gukomeza twambaye umwenda w'urugamba ahubwo nabwira bagenzi barimo kugenda ngo mbese umwambaro w'urugamba muracyawambaye buri muntu wese nasabe na niyongere yambare kandi akomeze kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bw'imana imana ibahe umugisha Ah, none se kuri kino kibazo kiri ahangaha ugasanga uwakagombye kukubera inzira cyangwa uwakagombye kukubera ikiraro cyo kwambukiraho ugasanga niwe uri guca intege ugasanga nibo bari gucagagurana ku masosho media usanga nibo barimo barashinjanya ibinyoma cyangwa barabambana arega urumva niba abantu iyi saha bahagaze mu isi tubabona mu ishusho y'abantu ariko bari mu mwuka wa gahini cyangwa barimo umwuka wa ananiya na safira eri urashaka abo bantu bazakora ibituma ukomeza urugendo mm. rega abantu ntibamenye ko umunsi satani yamanukiye isi imana yaravuze ngo hasi ugushije ishyano rero niba satani yaramanutse ntibemere ko na shitani irimo gukora rero kuba irimo gukora niyo mpamvu abantu uzasanga ku masosho media bahanganye nk'aho bafite ibindi bintu bapfa kandi nta n'ibihari hanyuma ikindi eh. wari uvuze ngo yakakubereye inzira eh. nta muntu n'umwe uri inzira y'undi bibiri iratubwira ngo yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nawe uzajya kwa data atari we umujyanye bivuga ngo rero eri turimo gukora ikiganiro ariko mu kanya wampinduka mm. bivuga ngo n'umwana wabyaye yaguhinduka umugabo mwashakanye araguhinduka umugore yaguhinduka mama wawe cya papa wawe yaguhinduka isaha iyo ari yose mm. ariko inzira imana itwereka ikoresheje bibiliya nivuga ngo yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo iyo niyo nzira yonyine tukwiye gutumbira tugahagararamo neza kandi tugakomeza urugendo mm. ariko kuri icyo ngicyo nari mvuze ntabwo nari mvuze umuntu wakubera inzira ikugeza mu ijoro ariko harimo abashumba dufite ariko abo bashumba turimo turaza gusanga aribo bafite uruhare runini mu guca intege abayoboke intama bashumbye iyo ngeze ahantu mpita mvuga ku itorero ryanjye kuko niryo ryoroshye kuko narivugaho mm. ariko ndashimira abayobozi ba betesida wari caci mbamo kuko ni abayobozi beza bamfasha gukomeza urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijoro mm. hanyuma abo bantu urimo uvuga muri abo bashumba reka nkubwire ubundi iyo umushumba ashumbye abantu ari umunyamwuka baba abanyamwuka mm. rero iyo ayoboye abantu ariko ari umunyamatiku iyo abantu batabaye maso bagenda nk'uko agenda rero niyo mpamvu navuze ngo umuntu wese nabe maso niba ubona umushumba wawe bitameze neza genda umusange umuhugure niyanga guhugurika umusengere nibyanga ukongera ugasubirayo ukamuhugura akanga kabiri gatatu mureke kuko ntabwo ari uzaguha ubugeni ubwa gatatu ntabwo wasubirayo bazaba bagutenze kare bazaba bagutenze cyangwa baguhaye satani harega umuntu ashobora kugutenga ariko imana itagutenze nta kibazo hmm. eh, agutenze agutenze hakoresheje ukuri ntacyo bitwaye hmm. kuko buriya bibiri iravuga ngo nabirukana mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi hmm. rero uba ugifite uburenganzira bwo kuba wahungira n'ahandi ariko ugakomeza ugakora umurimo w'imana kandi ugakomeza urugendo rujya mu ijoro hmm. yego niko bimeze none se abantu bashumbwe n'abo bantu noneho ugasanga abo bantu bari gucagagurana babibona abakristo babo cyangwa intama bashumbye zirimo zirabibona izo ntama zo urumva ziri buze kuza kugenda gute cyangwa inama njyewe ikintu nagira inama ku ntama mm. izi ntama niba zibona barimo gucagagurana kandi bakabona nta kindi bakora nyine ntibahunge bahungire ahandi eh, none sekere mbere rero twabonaga buri torero rya amatorero yari ahari buri mezi atatu cyangwa hafi buri kwezi barabatizaga bunguka e, intama nshyashya kugeza aka kanya n'umwaka ushobora kurangira cyangwa n'ibiri itorero ritabatije banabatiza bakabatiza abantu batarenze n'abangahe na batanu mu mwaka ibyo bintu ntabwo byo byaba ari intandaro yo gutuma abantu batihana ntabwo mbizi neza impamvu mvuga ngo ntabwo mbizi neza ni uko nk'ejo twebwe kuwa gatandatu kuwa gatandatu ku rusengero iwacu barabateje mm. babatiza abantu mirongo itandatu na babiri mm. bakira n'abandi bagera muri mirongo itanu na murumva mm. bose hamwe ni mu bantu bagera mu ijana na makumyabiri kandi twebwe babatiza buri mezi atatu n'ubundi bivuga rero ngo ku rusengero iwacu abantu barakihana abantu baracyaza tukabakira mm. eh, wenda ni umugisha twagiriwe cyangwa nanone ni imyitwarire y'umushumba mm. wacu tubonaho imbuto nzima mm. ahandi rero mu by'ukuri ntabwo nzi uko bimeze none se umushumba iyo yifashe akaba yagirana ikibazo na mugenzi we bakaba bajyana mu nkiko bakarigana jya urumva uri ku ruhande cyangwa undi muntu wumva agashaka kwihana akaba abona abashumba batangiye gucagaguranamo gutyo urumva yakihana arega nakubwiye ngo urumva ananiya ananiya urugero ananiya ahuye na gahini byagenda gute ntabwo bikunda hmm. ubundi ikigaragaza ko abantu ari abashumba nta n'abashumba bajyanana mu nkiko pe ntabwo ibyo bintu bishoboka abashumba abashumba bayoboye umukumbi w'imana barahura bagakemura ibibazo bafite hagati yabo ariko iyo bateye intambwe yo kugenda kugera muri leta aba ari ibindi bindi kuko mu nsengero hagiye habamo abantu babashinzwe ibibazo nk'ibyo ku buryo bakemura ibyo bibazo mwabashumba bagiranye ikibazo <clears throat> simvuga ko batakigirana kuko nabo baracyari muri ba bandi bakiri mu isi bagifashe n'igihe mu ntambara mm. ariko mu gihe batewe n'umwanzi akabarasa ko birashoboka icyo gihe baramutse batewe bagakwiye kwegera umushumba mugenzi wabo yabo basengana cyangwa sengera no mu rundi rusengero bakamwicaza bakamubwira ibibazo bafitanye hanyuma akabagira inama bagakomeza umurimo w'imana Eh, eh, kuregana nta cyiza kirimo kuregana kuko iyo abantu barimo kuregana kenshi baba barimo guhangana mm. rero bibaye byiza abakozi b'imana rwose abashumba b'imana bagakwiye gukemura ibintu bitari byagenda ngo bigere kure mm. none se tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu rero ni iki kintu wabwira umushumba wifata akaba yagirana ikibazo na mugenzi we aho kugira ibyo bintu bicare babicoce bicare bagire uko babirangiza bitagombye kujya kuvugana mu masosho media ndetse no kujyana mu nkiko n'iki kintu wabwira umushumba wumva yuko ikibazo ari buze kuza kugikemuza kujya kurega undi cyangwa gutaranga undi arega ah, uretse n'abashumba ndabwira abantu bose muri rusange ndababwira ngo iki ni igihe cyo gukizwa neza ntabwo ari igihe cyo kujya mu ntambara zo mu isi ngo abantu bahangane kuko aho tujya ni hamwe ku bana b'imana abakiriye Yesu nk'umukiza wabo aho duharanira kujya ni hamwe ni mu ijoro n’ahandi handi nababwira rero ngo buri wese nta mpamvu y'uko umwe abera ikigeragezo undi nta mpamvu y'uko umwe abera inzitizi undi nta n'impamvu y'uko umwe ashwana n'undi ahubwo nababwira ngo nibareke twunge ubumwe tugire indangagaciro z'abagenzi bajya mu gihugu kimwe ari cyo cyo mu ijuru hanyuma ubundi abaduhemukiye cyangwa abo twahemukiye waba uri nano naraguhemukiye ariko njye navuga ngo mbabarira ubundi gusaba imbabazi kandi uzisabye uzisabwe nawe akazitanga nicyo cya mbere nanone rero hanyuma habaho ikindi nk'uko wari ubivuze buriya nk'abashumba babiri bashobora kugirana ikibazo rero urumva iyo hatari muca bugufi biragorana mm. ariko umwe muri bo iyo aciye bugufi n'undi ashobora guca bugufi birashoboka ko arujyana uwo nguwo mu buyobozi yaca bugufi n'uwo bashaka kujyanayo agaca bugufi burya guca bugufi abantu bagasabana imbabazi ni ibintu bihosha uburakari kandi nyuma y'imbabazi nta rubanza ruba ruhari ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'imana ariko gusaba imana imbabazi itubabarira uko bwije n'uko bukeye yego ni njyewe ari ibintu nabwira abakirisitu nababwira ngo bashyire urukundo mu mitima yabo kuko buriya iyo abantu bafite urukundo no kubabarirana biroroshye hanyuma nibamara kugira urukundo bababarirane kandi usabye imbabazi uzisabwe n'uzisabye bose bababarirane kugira ngo bakomeze gukora umurimo w'imana neza mm. imana ibaha umugisha ah, reka rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ah, abantu basigaye muri komantere bavuga ati abantu noneho musigaye muza mugiye kuvuga abangaba ngo mujye mugira n'ijambo ry'imana mutubwira mu rwego rwo kugira ngo twirengagize n'ibyo bintu kuko nta n'ubwo akenshi abantu ntibakatwumve nabi ntabwo tuba dukoze kino kiganiro mu rwego rwo kuvuga abantu ahubwo tuba dukoze kino kiganiro mu rwego rwo kuvuga ibintu biriho no mu rwego rwo gushaka umuti rero urasoza kino kiganiro ugira ijambo ubwira abantu badukurikiye ijambo nabwira abantu badukurikiye ni ijambo rivuga rivuga kuri daniyeli ntibibuke daniyeli igihe igihe yasenze ari mu rwobo rw'intare uyu mugabo yari ageze ahantu bikomeye ariko yari yarubashye imana intare zagombaga kumurya bamujugunye mu rwobo rw'intare reba nawe kugufata akakujugunya mu rwobo rw'intare mm. ariko daniyeli yaragumye arasenga ntabwo yacogoye gusenga hanyuma mu gusenga imana ifata iminwa y'intare irayifunga intare ntizabasha kubumbura umunwa ngo zirye danyeri imana imutabara gutyo kandi yageze mu rwobo rw'intare aha hantu rero nabwira abantu hari undi muntu ugeze ahantu hameze nk'aho danyeri icyo gihe yari ari birashoboka ko yaba mu rugo rwe bitameze neza ari mu rwobo rw'intare birashoboka ko yaba yarabuze akazi igihe kinini hanyuma akaba agaragara nk'umuntu uri mu rwobo rw'intare birashoboka ko hari uburwayi yaba arimo birashoboka yuko abana bakunaniye ukaba umeze nk'umuntu uri mu rwobo rw'intare kandi ikindi waba ufite inyatsi waba ufite intambara zitandukanye mu buryo bwinshi butandukanye ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyari bikwasamiye nk'uko daniel na ziriya ntare zari zimwasamiye ndagira ngo nkubwire ngo humura imana izifunze umunwa kandi imana ifunze umunwa ibyo bikurwanya ibyo biguhiga ibyo bitameze neza humura turacyafite imana ikora kandi ishoboye byose imana yarengeye daniyeli niyo mana tugisenga niyo mana tugikorera niyo mana tucyubaha niyo mana tugikurikira niyo mana tukizeye niyo mana yaduhamagaye niyo mana igambiriye kukugirira neza niyo mana izakurengera mu makuba n'ibyago urimo niyo mana izagukura ku musozi w'ibibazo urimo umazeho igihe niyo mana nakubwira ngo rero ndimo gusoza ndagira ngo nkubwire ngo izere imana kandi ukunde imana usenge imana nk'uko daniel yabigenzaga uhagarare mu murongo umwe nawe imana izaza ibumba ibikurwanya kandi imana izakurengera nubwo uri ku munota wa nyuma ugiye gusorwa mu nzu uri ku munota wa nyuma urabona ugiye gupfa kubera uburwayi uri ku munota wa nyuma urabona hari ibitarimo gukunda rwose ariko ndagira ngo nkubwire ngo ku munota wa nyuma aho imbaraga zacu zananiriwe niho iz'imana zigaragarira ndagira ngo nkubwire rero ngo izere imana ukomeze wizere witegereze ukuboko kw'imana kuracyariho kandi ukuboko kw'imana ntabwo kwananiwe ngo ngo kunanirwe gukora kuracyakora imirimo n'ibitangaza kuracyigaragaza ndagira ngo nkubwire ngo humura kandi ukomere ukomeze utegereze imana yakoze biriya ntaho yagiye n'ibindi izabikora imana iguha umugisha murakoze imana nawe iguha umugisha kerere kuba ah, watwemereye kuduha umwanya kugira tugire ibyo tuganira kere wakoze cyane turagushimiye namwe murakoze cyane